nolosha adduunyadu way bilaabantaa wayna dhammaataa nolosha aakhiraduna way bilaabantaa laakiin dhammaad male iyadu adduunyadan dusheedana noloshaa dhama bilaabmaysa ee dhammaanaysa siduu qofku u noolaan lahaa <clears throat> ilaahayba inoo sheego o inoo jideeyey aakhirada weyniga badan leh ee rasmiga ah ee dadkao dhanna ay u wada jeedaan ee xaggeeda u wada noqonayaan waxaad ku badbaadi lahaydna ilaahay baa kuu sheegay walaa yunabi'uka mihlu khabiir waman asdaqu min allaahi qiila waman asdaqu min allaahi xadiida ilaahay waa khabiir weeyaan waxaa dhici doona ka og waa ilaahay waxaa hadda dhacaya ka og ee ka warqaba waa ilaahay bani aadanka maslaxadoodu meeshay ku jirto ka yaqaano waa ilaahay sida ilaahay uu noogu warramayana cid kale inoogu warramaysaa ma jirto ilaahay cid ka run sheeg wanaagsan ma jirto warka ilaahay uu noo sheegana waa dhab warka nebigeena calayhi salaatu wasalaam laynoogu soo dhiibana waa dhab waxna waa khabar waxna waa nadar khabarku waa warka warka ilaahay xaggiisa inooga yimiday iyo warka nebi moxamed sal alla alay slam ay noo keeneen waa khabar <coughs> waa khabarkii dhabtaa ah weeyaan waxna waa nadaro waxaan isheenu ay qabanayso waa nadar buuraha iyo badda iyo cirka iyo dhulka iyo warshadaha iyo daaraha iyo islaamaha iyo ubadka waa nadar waa waxaan arkayno weeyaan waxa maanta aan arkayno maalin baa iman doonta uu noqon doono hayb waxay naga qarsoomay waxa aan khabar aan ku hayna ee ilaahyo nebigu ay nooga warameen ee hadda aanan arkaynin maalin baa iman doonta ay noqon doonaan mushaahadaad wax inoo muuqdo oon arkayno laqad kunta fii gaflati min haada fakashafnaa canka khidaa'aka fabasaruka alyowma xadiid laqad kunta insaankan markay naftu ay ka dhacdo caalamkii kale dhabta ahaa uu galo ayaa lagu odhan doonaa laqad kunta fii kaflati min hada noloshan hadda aada ku soo dhacday kaflad baad kaga jirta oo maad arkayn fakashafnaa canka qidaa'aka xijaab ayaa jiray adagaya noloshan hadda aada ku soo dhacdo xijaab baa inii dhexeeyey xijaabkiina waa la qaaday baa la odhan doonaa fabasaruka alyowma xadiid araggaaguna maanta waa xadiid xadiid maxaa loo yidhi darta afkale baa laydhi ee lalese la soofeeyey meesha ay ku dhacdo kama soo noqoto bani aadankana waxaa dhici doonta araggiisu xaqiiqadu markaas soo taaban doonaa noloshan adduunyada yare gaaban ee lixdanka sano ah ayaa nolosha aakhiraduna ku fadhidayo ogow oo haddaad noloshan adduunyada qofku sidii saxda ahayd hadduu u socdo nolosha dambana waxay noqonaysaa sax noqon hadday nolosha adduunyada qofku ay ka lunto ay ka halowdo waxay ka dhigan tahay aakhiradii weyneed ba qofkaasi ka luntay khalaas waman kaana fii hadihi acmaa fahuwa fi اlaakhirati acmaa waadallu sabiila qofka adduunka dusheeda ku indhabeela baa ilaahay aan waxba ku arkaynin indho la-aanta aakhiro ku haleeli doonta ayaa ka daran baa ilaahay yidhi cabdulaahi bn uma maktuum radia allaahu canhu saxaabigii indhoola ahaa ee nebigeenna calayhi salaatu wasalaam muadinkiisa ahaa ayaa nebigeenna u yimid calayhi salaatu wasalaam deedna wuxuu yidhi yaa rasuul allah isagoo ooyaya ayuu nebiga u yimiday ma indhola-aantan maanta adduunka aniga igu haysata ayaa haddana indhala-aan dambe aakhiradan ay ugu dambaysaa ile daahirka aayaddu sidaasay sheegaysaa waman kaana fii haadihi acmaa qofka adduunka dusheeda ku indhala indhabeelka iyo indhala-aanta aakhiro ku haleeli doonta ayaa ka weyn baa ilaahay yidhi markaasuu saxaabigu u malaynayaa sida daahirka aayaddu ay sheegayso maanuu adduunka dusheedana indhoolaa oo waxba aan arkaynin miyay aakhirana indhala-aan kale ii dambaysaa nebi allow lanna iyaka qur-aanka ayaa taabanayay qur-aanka ayaa noloshooda bedelayey qur-aanka ayaa noloshooda saameynayey laqad afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha quluubta innaka quluubteennu maanta qufullo ayaa ku jaban oo waxaan adduunyada ayna mashquuliyey ee agteenna ka guuxaya ayaa fahmigii qur-aanka inaga haya maanta aakhirada araggeegiina fahmiga aakhiradana ah waxaa inaga hortaagan ziinadan adduunyada ee maanta ifka loo soo saaray baa inaga hortaagan iyaka qur-aanku uu taabanaya aayad qur-aanna markay soo degto aayaddaasi noloshoodu waxbay ka bedelaysay markaa buu nebigu sal alla alay wasalam ku yidhi may indhala tan maaha buu ka yidhi waata qalbiga buu ka yidhi camal qalbi oo qofka indhaha qalbigu hadday ka xidhmaan weeyaan qofka aakhirana indha la-aanta badani ay haleeli doonto haabit binu qays saxaabi la odhan jiray ayuu nebigu masaajidkiisii uu ka tegey markaa nebigu hi maa facala haabit war haabit maxaa helay war haabit maxaa helay markaasaa nebiga lagu yidhi yaa rasuulallah saddex maalmood ninkaasina lama tukano musallihii maaragtana reerkiisa u dhowaa ku tukadaa saxaabada rasuulkuna radia allaahu canhum cahdigii nebiga waxay ku xidhnaayeen masaajidka nebiga lanna masaajidka nebiga sal ly slam qur ayaa nebiga waxiga ku soo degayey maalin walba warka samada ka imanayayba saxaabadu inay dhegaystaan bay u imanayeen lana dad samada ku xidhan baa ahaayeen iyaku inaku dad dhulka ku xidhan baan nahay maanta dhulka waxaa ka soo baxa ayaa dadka zamankan maanta ay ku fooraraan ayakuna indhahgu kor bay u jeedeenoo warka samada ka imanaya bay mar walba la socdeen ay dhegaysanayeen markaan maalintii saxaabigu hadduu hal salaad masjidka nebiga ka maqnaado laba salaadood buu soo tukan jiray masaajidka nebigeenna siduu u maqlo waxyiga nebiga ku soo degaya aakhirada ka warramaya ee khalqiga abuurka adduunyada ka warramaya ee maaragtaanay cirkiga dhulka abuurkooda ka warramaya ee ummadihii naga horreeyena ka warramaya fiihi naba'u maa qablakum waalkhabaru maa bacdakum baa nebigu yihi qur'aankani waxalii wixii adduunyada hortiin dhacay oo dhanna uu ka warramayaa waxa soo socdana qur-aanku waa ka warramayaa buu rasuulku yidhi waalxukmu maa baynakum ininka dhexdiinnana haddaad noqotaan xukun u baahataan qaarkaad qaabkaad u kala bixi lahaydeene qof walbuu xaqiisa ku heli lahaana qur'aanka ayaa inii caddaynaya baa ilaahay qur-aanku wuxuu qeexayaa aabbuhu inanka xaqa uu ku leeyahay ilmuhuna aabbaha xaqa uu ku leeyahay jaarku jaarka kale xaqa uu ku leeyahay madaxdu shacabka xaqay ku leeyihiin shucuubtuna madaxdooda xaqa ay ku leedahay xaaska xaaskiisu xaqa uu ku leeyahay derisku deriskiisa xaqa uu ku leeyahay qaraabadu qaraabadooda xaq ay ku leedahay xukun weeyaan qof walba xaqiisii buu qur-aanku caddaynayaa man qaala bihi sadaqa baa nebigu yihi qofka yidhahda ilaahay baa sidaa yidhi run buu sheegay waman camila bihi ujir qofka qur-aanka ku camal falayna waa la abaalmarayaa buu nebigu yihi ajar buu ka helaa qur-aanka waman dacaa ilayhi hudiya ilaa siraatin mustaqiim qofka dadka qur-aanka ugu yeedha yidhahda war qur-aanka han qabsanno war qur-aanka han baranno war diinteenna han u soo noqonno war masaajidda ina geliya kaana dariiqi mustaqiimka ku dhacay buu nebigu yidhi waman xakama bihi cadal qofka qur-aan ummadda ku dhaqee ummad ku xakumayna uu cadaalad falay buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam marka waxyiga samada ka imanaya ayaa saxaabada rasuulka radia allaahu canhum haweenkooda ayaa ku xidhnaa dhallinyaradooda ayaa ku xidhnayd رجودا يا كحنا دهنا مركز النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن النبي تبوح ليه هاي ورنك ثابتها محاهلي معلمها المسائد كمان أركنه مركز أسلم مركي من النبي وحدر الزيارة وحدر النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ما أنت جارك وجارك كلك ما ورهيو ولكن صحابة رسول رضوان الله عليهم أجمعين وحي أهاين دد اسكور هاي بهاين buka waa la ogaanayey ka masaajidka nebiga ka maqanna markaaba waa la ogaanayey waa loo yeedhay markaa saxaabigii nebigaa ku doonayaa lagu yidhi isagoo ooyaya ayuu markaa nebiga u yimid sal alla alay wasalam markaabuu nebigu ku yidhi maxaa kugu dhacay saddex maalmoodoo isku xigta haabitow maxaad masaajidkayga u iman weyda balii sheeg wuxuu yidhi saddex aayadoodoo qur-aanka ku taalla ayaa maalmahan adiga dushaada ku soo degtay saddexdaasiba nebi allow aniga unbay ga warbixinayaan buu yidhi qur-aanka siday u fahamsanaayeen baa la soco markaa nebigu ku yidhi waa saddexdee in allaha laa yuxibu kula mukhtaalin fakhuur addoon kasta oo faan badan oo xarago badan ilaahay ma jeclaa la yidhiyo aniguna nin xarago badan baan aho faanka jecel baan ahay buu yidhi ilaahayna ima jeclo aayaddaasaa caddaynaysa aayadda labaad waxa weeyaan laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti الnabiy walaa tajharuu lahu bilqowli ka jahri bacdikum libacd an taxbat acmaalukum waantum laa tashcuruun markaad nebi maxamed la joogtaan calayhi salaatu wasalaam ee nebiga xalaqaadkiisa aad fadhidaan hadalladiina hadalka nebiga kor ha uga qaadina baa la yidhi aniguna nin qaylo badan baan aho qayladeedu way dheer tahay aayaddaasina xagga dambe waxay ku sheegaysaa kuwa nebi maxamed iyo ku ag jooga hadalkooga nebiga hadalkiisa kor uga qaadaya in camalkii saalixa ay qabteen uu ka gubtuu ka buray ayay sheegaysaa deedna qur-aankaasi wuxuu caddaynayaa in aniga maaragtaane uu camalkayga iga buray aayadda saddexaadna wuxuu yidhi wayuxibuuna an yuxmaduu bima lam yafcaluu falaa taxsabannahum bimabaasatin min alcadaab ilaa aakhiri alaaya waxaa la yidhi waxay jecel yihiin mar walba in lagu ammaano waxaynan iyaku aynan samaynin aniguna nin ammaanta jecel baan ahay saddexda aayadood oo dushaada ku soo degay saddexduba anay iga warbixinayaan buu yidhi markaa nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu ku yidhi lasta miman yafcalu daalika buu ka yidhi yaa adigu sidaa ma tihid buu ka yidhi saddexdan aayadood dadka ay ka warbixinayaan adigu kuma jirtid بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا ويدخلك الله الجنة النبي كوري صلى الله عليه وسلم تعيش حميدا waxaad noolaan doontaa adoo ilaahay ku jecel yahay oo nebigiisuna ku jecel yahay oo muuminiintuna ay ku wada jecel yihiin ayaad ku dhex noolaan doontaa adduunyadan wa tuqtalu shahiidan gaal gacan gacaan gaalna waad ku dhiman doontaayoo shahiid baad noqon doontaa shahiid wayudkhiluka allaahu aljanna ilaahayna jala wacalaa jannaduu ku gelin doonaa buu nebigu ka yidhi marka qur'aanka ayay iyaku fahmayeen wuxuu ka hadlayo inakana de qur'aanka allahna fahamsiiye de wman kana fi hadihi acmaa fahuwa fi اlaakhirati acmaa waadallu sabiila waa indhoole weeyaan indhoole muadinkii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam aayadda daahirkeyga intuu soo qaatuu nebiga ula yimid uu leeyahay aayaddan anigoonba iga warramaysaayo oo aniga nebi allow sidaanaan ahay markaa buu nebigu uhi may indhola'aanta loo jeeday buu nebigu uhi waa indhaha qalbiga xaqiiqada meesha laga fahmaana waa qalbiga xaqiiqada meesha laga arkaana waa qalbiga qur-aankuna aayad kitaabka qur-aanka ku taalla fii suurati alambiya waxay sheegaysaa caqliga iyo quluubtu inay mid keliya ay yihiin lahum quluubun laa yacqiluuna biha baa ilaahay yidhi dadka gaalada ee maanta adduunyada dusheeda inagula nool markuu ilaahay ka warbixinayay wuxuu yidhi quluub way leeyihiin laakiin waxba kuma qabtaan baa ilaahay yidhi waxba kuma xidhan qalbigooda marka noloshan adduunyada yare gaaban ee ilaahay nagu deeqay walaalayaal waxaan ku hagaajinaynaa waa diin aakhirada weyniga badanle waxaan ku hagaajinaynaa waa diin diin maxaa la yidhahdaa markaa maa huwa diin innaka maanta diin haddaan maqallo waxaa laga yaabaa dad badan inay u fahmaan salaadda oo la tukado iyo xajka oo la tago iyo zakada oo la bixiyo iyo soonka oo la soomo iyo shahaadateynka waa arkaan alislaam weeyaan arkaan masaajidkan rukunadan uu ku taagan yahay laakiin rukunkaa keliya haddii la dhiso oo rukunkaa la dhiso rukunkaa la dhiso rukunkaa la dhiso masaajidkii weli ma taagne ka dhigantay rukunadii masjiidka shubka sare qabanayey ayaa la taagay shanta arkaan alislaam haddaad la timaadidna weli islaamnimadaadii ma dhammaystirna ogow bilowgii baad joogtaa bilow miaal nin baa boos lahaa boos wuxuu ihi warnima booskii aan lahaa baan aqal baan ka dhisayaa halkeed maraysaa baa lagu yidhi wuxuu ihi seeskii baan marayaa seeskii kow bundooy kaabadihiina waan dhisay buu odhanayaa tiirashii aqalku ku taagmayana waan taagay ma bilow buu maraya mise dhammaad buu maraya ninkaas bilow buu maraya bidaaya shanta arkaan alislaam haddii noloshaada laga helana shanta arkaan alislaam haddaad noloshaada aad ku dabaqdana weli waxaad joogtaa bidaayatulislaam baad joogtaa ee nihaayaddii weli ma gaadhin bay ka dhigan tahay bidaaya joogtaa islaamku wuxuu ka bilaabmaa waxa weeyaan arkaan alislaam buu islaamku ka bilaabmaa islaamnimadu meesha ugu dambaysee ku dhammaatana waa dabeecadda wanaagsan weeyaan xusnu sakfiga islaamku waxa weeyaan finishin aqalku waxaan marinaynaa finishinkii buu marayaa baad odhanaysaa marka waxaa loo fahmaya aqalkaasi waa dhammaad haddeetoo aqalkan islaamku waxa uu ka bilaabmaa waa arkaan alislaam waxa uuna ku dhammaadaa waa xusnu oo nebigeenna calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisii oo dhammaystiran ayay culammada islaamku intay noo diiwaangeliyeen ayay kutubta inoogu qoreen imaam aturmidi raximahullah shamaa'il buu ku soo qoray shamaa'il imaam nawowi raximahullah adkaara nawowi buu ku qoray maaragtaanay imaam nisaa'i raxmatullaahi calayh adkaar alyowmi waleyli buu ku qoray waa maxay waxaasoo dhan xayaatadii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam min waagu markuu baryo ilaa uu nebigu gabalka u dhacayuu seexanayo ilaa uu jiifka ka soo kacayo adkaartii u akhrin jiray baa laynoo qoray habkuu u soconayey baa laynoo qoray habkuu dharka u qaadanayey baa laynoo qoray habkuu ubadka ula dhaqmayey baa laynoo qoray habkuu reerihiisa ula dhaqmayey baa laynoo qoray habkuu ummadda ula dhaqmayey baa laynoo qoray adiga iyo anigana waxaa laynagu yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana waxaa kaloo laynagu yidhi wain tutiicuuhu tahtaduu haddaad nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam adaadeecdaan oo hadalkiisa aad yeeshaan oo dhaqankiisa aad la timaadaan baa ilaahayna leeyahay waad hanuunteen buu ilaahay yidhi jala wacala rasuulka ilaahayna waxaa iniigu ahaatay ku dayasho wanaagsan ku dayo malag ma hayn bashar buu ahaa baahiyada adu aad qabtana isna uu qabay haddaad adigu jiif rabto uu jiifsaday haddaad cunno cunaysa isagu cunto uu cunay haddaad dhar xidhanaysa dhar uu xidhay haddaad reero leedahay reero uu lahaa haddaad umad dhashay umad u dhalay haddaad qaraabo leedahay qaraabo u lahaa haddaad jaar leedahay deris u lahaa hadduu gaalo deris haddaad dad isku diin ahayn deris hadla tahayna yahuud buu nebigu deris lahaa calayh isalaatu wasalaam sidii dadkaasoo dhan uu xuquuqdooda u ilaaliyo u gutay waa laynoo qoray bas way qoran tahay anas binu maalik radia allaahu canhu ayaa wuxuu soo agmaraya nimo yaryaroo meel ku ciyaaraaya markaa buu salaamay taabiciintii la socotay anas wuxuu ku yidhi sidaa aan dhallinyarada aan u salaamay soomad arkaysaan haa nebigeenni moxamed ahaa baa sidaa samayn jiray buu yidhi sal alla alay slam cabdulaahi bin cumar binu khadaab ayaa u yimide tufayl waxau uhi nimar suuqa i raac maanta uu raacay haddana maalin kalu keenay suuqa i nimari uu raacay haddana maalinka saddexaad uu raacay maalinkii afraad buu hi fadhiisi ya cumar he halkan fadhiiso he suuqa maalin walba waa kuu raaca waadna geysaa badeecad ka soo iibsan maysid meelna fadhiisan maysid waxna soo baayici maysid maxaa suuqa nagala doontaa meeshana fadhiisiyo halkan wax noogu sheega noogu bar markaasuu hi kaagan caloosha buuran leh innamaa naqdu min ajli asalaam waxaanu kala haynaa ma kuu sheegaa salaam baanu kala haynaa bas assalaamu calaykum waraxmat اllaahi wabarakaatuhu baan u kala haynaa inamaa naqdu min ajli salaam muslimiinta ayaan ducada isdhaafsanaynaa weeyaan salaanta waa duco taxiyatu ahli اljanna waa ahlaljannuhu salaanta jannada dhexdeeda ay isku salaami doonaan ayaa ummadda nebi maxamed salaan looga dhigay waa salaan waa duco nabadgelyada ilaahay naxariista ilaahay barakaadka ilaahay korkaaga ah aadaan boqol qof haddaad salaanta aad ku soo salaantood u soo ducaysato oo iyaguna ducadaa duca lamida ay kugu jawaabaan waxaa laga yaabaa weli ilaahay mid keliya intoo laga dhexelo boqolka in ilaahay salaanta uu ku celiyay intoo lagu aqbalo ilaahay noloshaada uu kugu barakeeyo lidaalika yahuuddu cahdigii nebigeenna sal allau alay wasalam nebiga intay u yimaadaan ayay odhan jireen assalaamu calaykum geeri dushaada ha ahaato markaa buu nebigu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu jawaabi jiray wa calaykum waxaad tidhaahdeen baa layni yidhi asaamu calaykum waa maxay dhimasha korkaaga ha ahaato geeri ha kugu dhacdo weeyaan dhimo markaa nebigu odhan jiray wa calaykum waxaad tidhaahdeen baa hayninka haynugu noqdo caaisha radia allaahu canha oo nebiga ag fadhiday ayaa nimankii nebiga hadalkaa ku yidhi bay aad ula hadashay hadal xun ay ku tidhi akhzaakum allah lacanakum allah markaa buu nebigu yihi maha caaisha yaa caaisha buu nebigu ku yidhi kadaa buu yihi kadaa cayda markaasuu nebigu ayay ku tidhi caaisha alam tasmac maa qaaluu oo waxay kugu yidhaahdeen miyaanad maqlayn markaa buu nebigu ku yidhi anu waxaan ugu jawaabay miyaanad maqlayn weliba tooda la aqbali maayo laakiin taan anigu iyo ka aanu lahay baa la aqbalayaa buu rasuulku yidhi habaarkoogu aniga igu dhici maayo laakiin kayga kaygaa ku dhacaya buu rasuulku yidhi lanna yahuuddu qadarka nebigay garanayaan calayhi salaatu wasalaam waxay rajaynayaan in iyakana waxay doonayaan iyakuna nebiga habaar bay ula imanayaan oo geeri dushaada ha ahaata bay ku leeyihiin iyakuna waxay ka rajaynayaan in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ducada uu u ducaynayo wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu uu leeyahay in loo aqbala bay rajaynayaan walaakiin nebiga jibriil baa u sheegoo ku yidhi waa calaykum ku dheh markaabaa caaisha caytantay markaa buu nebigu mahya caaisha kada buu hi cayda ho miyaad waxay yidhahdeen markaa buu nebigu ui maa waxaan anigu aan u idhi weliba tooda la aqbali maayo taydaa la aqbalayaaye agtiisa nebiga intay yimaadaan bay ku hidhin jireen iyagoo rajo ka qaba inuu nebigu yidhaahdo yarxamuka allah laakiin nebigu ma odhanaynin wuxuu ku odhan jiray yahdiikum allah allah ina hadeeyo يرحمك الله يا اسكاله مسلم كاسكاله ومتكين هدوين دسودا بنبي قول عليه الصلاه والسلام وإلهي كحمديو كأجوجي ولالكي مسلم كي مغلايا وحا كوا جبن غونيسا إنو يرادو يرحمك الله ألا هاي هاكون نهاريستو أديغانا وكوكو جواب يهديكم الله ويصلح بالكم مركا يهود النبي أكتي سيكون دسونا يعني يكون رجك قبا إنو نبي قول يرادو يرحمك الله ولكن نبي يرحمك الله ما أورنيني وحا أورنجري إلهي هاي نسوها ديب أورنجري wa fii riwaayatina wuxuu odhan jiray adduunyadiina allah inii hagaajiyo adduunyadiina lanna nebiga calayh salatu slam nebinimadiisa way garanayaan sida ubadkooga ay dhaleen ay u garanayaan inay iyaku ay dhaleen ayay nebi maxamed nebinimadiisu xaq inay tahay way garanayaan laakiin aayaadka ilaahay bay beenaynayaan baa ilaahay yidhi fainahum laa yukadibuunaka walaakina الظaalimiina biaayaati اllaahi yajxaduun aayaadka ilaahay bay inkarayaan aayaadka ilaahay bay jalla wacalaa ayay beenaynayaan ubadkooga intay soo diraan bay nebiga u keeni jireen odhan jireen aabba orod nebiga u adeeg orod nebiga ha kuu duceeye u adeeg ghulaam ayuu nin yahuudiya nebiga u soo diri jiray markaa buu nebiga u adeegi jiray yarkaa yar sal alay slam uu adeegi jiray nebiguna waa u ducayn jiray mar walba laanna nebigeenu naxariis socota buu ahaa safar buu nebigu baxay uu soo noqday yarkiibuu waayey markaasaa lagu yihi ya rasuula ki yara uu bukaa markaa nebigu uu socday calayhi salaatu wasalaam aqalkii uu ka yar buu nebigu galay xagga madaxa agteeduu nebigu ka fadhiistay markuu arkay yarkii aada u xanuunsan ayuu nebigu ku yidhi yaa ulaam yaa ghulaam wiilkan yarow iska soo islaam markaa buu yidhi aabbihii buu sidaa u eegay ila aabbihii bay isogyihiin mogta kii yaraa aabbihii baa ilaahay ka dhawaajiyo yidhi aic abalqaasim abalqaasim hadalkiisa maqal yeel hadalkiisa markaa buu kii yaraa ashahaati laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulu اllah markaa buu ka soo baxay nebigu gurigii isagoo leh alxamdu lilaahi aladii anqadahu bi min annaar naftii baa ka dhacday k yara markiiba ilaah waxaan ku mahadinayaa buu nebigu uhi yarkaa yar sababtayda naartii kaga badbaadiyey baa mahadla buu rasuulku yidhi taasuu igula dhaqmay dariskiisa zayd ibnu sucna ninkii la odhan jiray caalim buu ahaa xabr caalim yahuudeed buu ahaa nebigaa dayn qaatay calayhi salaatu wasalaam xilligii daynka lagu ballamay in la celiyo iyadoo aanan la gaadhin ayuu ninkaasi nebiga fursad buu la eegtay fursad caynkeeya saxaabada nebigu isagoo hareeraha ka socdaan oo suuqa magaalada madiine ay dhex marayaan ayuu nebiga xagga damaytuu kaga yimidda buu nebiga go'iisii hunguriga kaga qabtay ilaa nebigoo indhuhu casaadaan cumar binu khadaab baa seefta galka ka saaray markaabuu ninka yahuudiga hadlo wuxuu yidhi yaa muxamed haddaad tihiin nimankii nan carbeed ee qureysheed in badan baa nila noolaynoo nila mucaamaloonayno xaqa bini aadanka aad ka qaadataan ma soo celisaane aniga xaqaygiisii buu ka yidhi markaa nabigu sidaa u dhow la cumar ibnu khadaab baa seeftii la soo baxay oo yidhi yaa rasuula allah kaafirkan yahuudigee qoortaa ka gooyey igu fasax markaa nabigu yihi cumar may seeftaada galka ku cesha buu yidhi soo dhowow cumarow sidaa si ka duwan ayaan aniga isaguba kaaga baahnayn buu yidhi inaad isagana ku tidhaahdid muddadii daynkii in laguu celiya laysku ogaa maalmo ayaa ka dhimana dee ha gaadho anigana aad igu tidhaahda nebi allow dee deynka dadku kugu leeyihiin dee waxooga iska sii laakiin cumarow sidaa kaamaan helina midibaad seef baad la soo baxdo waad ka nixisee siddeetan saacoo timirana waa intuu igu leeyahay sii labaatanna ugu dar buuri waa intaad ka nixisee gaalada ayaa iminka dadkan zamankan dambe ka dhaadhicisay in badan diinta islaamku adduunka seef bay ku gaadhay dagaal may akhlaaq bay ku fiday diinta islaamku boqolkii sagaashan diinta islaamku waxay ku fiday khuluq khuluqun xasan dabeecad wanaagsan dulqaad badan naxariis badan sabir badan duco badan dadaal badan oohin badan asbaabtaabuu nabigu risaaladiisa ummadda ku gaadhsiinayey cumar binu khadaab ninkii buu kaceeyey baytalmaalkii buu keenay intiisii markuu siiyey buu labaatan kalena ugu daray waa kana qaado u dhaxay ninka yahuudigii war intan anu malihii buu ka yidhi intan aniga nebiga amar igu siiyey inaan kuugu daro waa biiro oo maxaa lagugu biiriyey sababtaan kuugu biirinina waxa weeyaan waa seeftii ay kuula soo baxeen kaa nixiyey buu nebigu igu yidhi ugu abaalgodintaas ugu abaalceli markaasuu ninka yahuudigii alaabtii oo dhan intuu dhulka dhigay buu yidhi cumarow zayd binu sucna ninka laydhaha ma maqashay markaasuu ma ninka caalim caalimka yahuudeed haa ma ninkaabaa tahay haa ninkaa ahay oo adoo nin caalim ah oo diintii hore towraadna wax ka yaqaana oo towraadna weliba lagu sheegay nebiga sifaadkiisa iyo inuu imanayo maxaa kugu kalifay nebi maxamed jidka dhexdeeda weliba iyadoo aanan la gaadhin muddadii deynka in la kala qaato lagu ballamay ila deynku wakhti buu leeyahay shuruud buu deynku leeyahy lagu kala qaataa aayadda qur-aanka ugu dheerna deynka ka warramaysa iyadoon xilligii la gaadhin maxaad nebiga sidaa ugu dhibaysay buu ku yidhi sifaadkii nebiyada lagu sheegay oo dhan muxamed waan ku arkay buu yidhi ilaa laba mooyaane labadaa sifana nebi maxamed kama soo daahiri karayso ilaa ilaa la taataabta mooyaane sifada koowaad waxa weeyaan jaahiliintu markay xaqiisa ay ku xadgudbaan nebi maxamed calayhi asalaatu wasalaam jahliga loo geysanaayo ee jahaladu ay xaqiisa ku xadgudbayaan dulqaad unbaa nebiga uga ziyaadee maba cadhooda buu yidhi waa sifaadka nebiyadu ay leeyihiin cadhada nebiyada iyo dulqaadkoogana marka laysku qiyaaso waxaa qaaliba oo sarreeya dulqaadkoogaa sarreeya dulqaadkooga shahaadateynka iga maqal buu yidhi hortaadaan ku laqinaya ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh isagoo islaamay oo cumar uu gacanta ayuu nebiga u keenay nebiga hortiisana uu ku ashaatay imika inaku joogno ummad kalea inala nool imisaana khlaaqdeena ku bedilay ibraahim aladham allaha u naxariistay ayaa nin gaala oo ay wata ayaa u yimiday markaasaa lagu yidhi sheekhaasi waa sheekh ibraahim baa la yidhaayo waa nin caabid oo rabbaaniyo ilaahay buu ku xidhan yahayo dadka muslimiinta agtoodana qiimo weyn buu ku leeyahay ninka yahuudigii baa soo qaaday aygiisii buu soo qaaday baa la yidhi markaabuu sheekh ibraahim aladham oo halkiisii fadhiyabu ula yimiday sheekh ibraahim maadigaa lagu yidhahdaa markaasuu ha ibraahim baa laydha ibraahim baa laydha ibraahim adham ha maadiga ahaa su-aal baan ku weydiina maad ka xanaaqi ma weydiye insha allah weydiye wuxuu adiga iyo aygeyga midka fadli badan buu ka yidhi nin gaalo oo aan isku diin ahayn hadduu hadalka kugu odhan laha adiga ka warran see lahayd sow dagaal maha soo maha de dhulku eegay wuu fikray wuxuu idhi kolkaan dhinto kolkaan dhinto ee laysoo saara banka qiyaame haddii kitaabkayga gacanta midig layga siiyoon janno galo maalinka aygaaga anaa ka fadli badan buu ka yidhi laakiin kolkaan dhintay buu ihi ilaahay maba qadaree haddii kitaabkayga gacanta bidix layga siiyo naar laygu tuuro aygaagaa markaa iga fadli badan buu ka yidhi uuna iskaga dhaqaaqay ninkii aygii intuu ka tegey ayuu sheekhii intuu raacay buu ku yidhi ashhadu waxaan marag kaaga dhiganaya adigana ilaahay hortiisana maragaad iga noqotaa akhlaaqda aad igula dhaqmayso waa akhlaaqdii ambiyada calayhim asalaam halkay buu ninkay ku islaamay akhlaaqda wanaagsan waa halka diinteenna islaamka ugu sarraysa weeyaan waana meesha la doonaya muslimiintu nebiga inay kaga daydaan sal alla alay slam siduu nebigu reerkiisa ula dhaqmayey akhlaaq wanaagsan istawsuu bاnisaai khayra khayr buu nebigu uri dumarkiina kula dardaarma khayr khayr ku ogaada mar walba asiiraat ilaahay baa aqalada niigu dhex xidhay meel kale u dhaqaaqi maysa aday kuu fadhida aqalkay ku sugaysaa ubadkaagana way kuu korinaysaa adigana way ku raalli gelinaysaa iyadoo haddana hawshaa dhan qabanaysa ayaa gabadha muuminadda haddana guriga dhexdeeda ilaahay ay ku adeecaysaa markaa nebigu odhan jiray saxaabadiisa waxaa igu maqala rag reer madiinaha xaasaskooga inay dilaan laakiin waxaa nii sheegayaa buu nebigu uhi raggaa dumarkooga dilaaya kuwa inigu khayr badan maaha buu rasuulku kuwaase khayr ma buu rasuulku yidhi kuwaase khayr ma leh dardaarankiisi u dambeeyey markuu dhimanayeyna salaaduu nebigu ummadda kala dardaarmay salaadda iyo iyo dadka maaragtaane aan milkinay ee ilaahay gacmaheenna uu soo geliyey waa haweenka baa la yidhi iyo addoommaha labadaa ayuu nebiguna gala dardaarmay xuquuqdooda in la yska ilaaliyo markaa buu nebigu odhan jiray akmalu lmuminiina iimaana axsanuhum khuluqa wakhiyaarukum khiyaarukum linisaa'ihim wa ana khayrukum liahli baa nebigu yidhi akmalu lmuminiina iimaana muminiinta kuwa iimaankooga uu dhammaystirmay waa kuwee waa kuwoga dabeecadda wanaagsanna buu nebigu yidhi kuwa inagu khayr badanna buu nebigu yidhi waa kuwa reerahoga u khayr badan buu rasuulku yidhi anaana reerkayga u khayr badan buu rasuulku yidhi anaa reerahayga u khayr badan sagaal dumara ayaa mid walba haddii la waraysto la odhan lahaa xaasaska nebi maxamed uu jecel xaasaskiisa teebi ugu jecel yahay haddii la yidhaahdo mid walba waxay odhanaysa nebigu anuu igu jecel yahay hadal xun ma odhan jirin nebigeenu hadday marka cadhaysiiyaan oo ka aamusi jiray bas waliba markee maalintii maaragtaan caaisha iyo xafsa fii suurati taxriim ilaahay waa ka kaga waram in tatuuba faqad saqad quluubukumaa wain tadaahara calayhi faina allaha huwa mowlaahu wajibriilu wasaalixu almuuminiina waalmalaa'ikatu bacda dalika dahiir markay nebi maxamed calayh salaam dumarkiisu ay shirqoolka u sameeyeen oo shirqoolkay sameeyeen muxuu ahaa waxay yidhaahdeen waa ka ilaahay kaga warramay suuratu alaxzaab waa markii dowladda islaamku ay dhaqaale heshay ee magaalada madiina markay saxaabadu dagaal ay qaadaanba waxay la soo noqdaan khanaa'im xoolo iyo dhaqaalay la soo noqdaan markaaba haweenkii nebigu isla hadleenoo waxay idhaahdeen dee dowladda islaamku dhaqaalay yeelatay haddee toole nebigu masaariif ha noo sameeyo ereyadaabay markaa isla dhex wareegeen markaasaa nebiga jibriil ku yidhi dumarkaagii way kuu shirqooleene ilaahay wuxuu ku amray inaad ka hijrooto hijra meel buu nebigu iska galay markaa keligii iska seexdaa lama hadlo cunto uma doonto ma ag jiibsado ilaa magaaladii madiina magaaladii madiina waxaa ku fide war la leeyahay nebigu xaasaskiisii u wada furayba abubakr sidiiq radia allahu canhu ayaa soo booday deedna markaasu u yimid inantiisa caaisha radia allahu canha markaasuu ku hi aabba ii fadhiisa su-aal baan rabaa inaan ku weydiiye oo su-aashu maxay tahay bay ku tihi aabbo nebigu muu ku furay may ima furin dembi baad ku dhacdeen oo maxaa niga dhacay de wax kale ma odhane nebiga weli umaba sheegin isage laakiin annaka dhexdeedii baa waxaan isnidhi nebiga ha loo bandhigo ha la weydiiyo ha la yidhaahdo dowladdii islaamku dhaqaala yeelatee nebigu biiliya masaariif hana siiyo intaas maynta un baa haa cumarna uu socdo xafsu u tegey xafsana u weydiiyey cumar sidii si la eg bay ku tidhi marka deedna markaasaa nebiga sal alla alay wasalam aayadahan la leeyahay kala doorashada ee dumarka nebi maxamed ilaahay uu kula hadlayo laleeyahay yaa ayuha الnabiyu qul liأزwaajika in kuntuna turidna alxayaaةa الdunya waziinataha fatacaalayn umatickuna wausarixkuna saraaxا jamiila wain kuntuna turidna allaha warasuulahu wاdaara alaakhirة faina allaha acadda lilmuxsinaati minkuna ajra cadiima aayadaha kala doorbidashada ayaa nebigeenna markaa ku soo degay oo la leeyahay waxay aayaduhu ku socdaanna waa dumarkii nebiga calayh isalaatu wasalaam xaasaskii nebigay ku socdaan oo la leeyahay ilaaha iyo rasuulkiisa iyo jannada oo dhinaca iyo adduunyadiiyo ziinadeed oo dhinaca kala doorta baa lagu yidhi daedna markaa nebigu wuxuu ka bilaabay xaasaskiisa tii ugu jeclaa buu ka bilaabay ikhtibaarkaas waana tee caaisha radia allahu canha markaa buu nebigu u yeedha caaisha waxii baa soo degay waxigaa kala saaraya haddeetoo caaisha waxii baa igu soo degay ininku niga warramaya waxigaas ininkuna inagu socdaa waana kala doorasho waana kuu sheegaya qaraar qaadashada ha ku degdegine aabbaha iyo hooyadaabaa noole la soo tasha buu ka yidhi markaabay tihi waa hagaaga bal horta ii sheeg aayadihii qur-aanku nebigu ku dul akhriyo markaaba caaisha tidhi ma hooyaday iyo aabbahay baan kala talo gelin bay tidhi nebi maxamed iyo ilaah iyo jannada may hortaadaan ka qirayaabay tihi nebi allow maanta intii ka dambaysana adduunyo dambe qalbigayga ku soo dhici mayso adduunyo dambena ku weydiini maayo waxaanan marag kaaga dhiganayaa markhaati aad iiga noqotaa anu waxaan doortay ilaaha iyo rasuulkiisa iyo daarta akhiraan doortay maanta wixii ka dambeeyana adduunyo dambe ku weydiin maaya bay ku tidhi markaasuu nebigu yihi haye way kaa dhan tahay adiga markaa bay sida aad aniga ii weydiisay soo xaasaskaaga dambena u weydiin maysid markaa nebigu yihi ha mid walba saasaan ugu bandhigi buu ku yidhi markaa ku tihi haddaba aniga aniga doorashada adiga iyo ilaahay aakhirada aan doortay dumarka kale ha iga sheegin bay ku tidhi halkaa maxaad ka fahmaysaa markaas ile dumarka maseerka ilaahay baa ku abuure waxaad moodaa inay rabta nebiga inay keligeed la soo hodhaba <laughs> say u yarag tahay de deedna markaa nebigu sal alla waslam yihi may may wallaahi baan ku dhaartay buu ihi iyakuna ima weydiiyaan oo ima yidhaahdaan caaisha maxay dooratay hadday se i weydiiyaan buu nebigu yihi annagu aan u sheegi buu yihi nebi naxariis badan buu ahaa moogtaha oo dadka ilaalinaya buu ahaa hadday ii weydiiyaan oo ii yidhaahdaan caaisha ayay dooratay anna wallaahi ka qarin maayo buu nebigu yihi xabsuu ku xijisiiyey yaa rasuulla caaisha maxay dooratay ii sheeg caaisha anay dooratay anna adaanku doortay de <laughs> yaa salaam lanna nebiga sal alla alay slam dee doorashadiisu ceer maaha dee shaksi caadiya maaha waa nebi rasuulah sayid اlkhalqi weeyaan khayru man daba calaa wajhi اlardi arlada korkeega qof khayr badan isaga maba soo marin baa la yidhi aqalkuu joogo naxariistaa ku soo degaysa aqalku joogo jibriil baa imanaya calayhi salaam aqalku joogo barakaadka ilaahay baa ku socda waxyigaa ku soo degaya aqaladiisa markaasaa kulligood ikhtibaarkii way ku wada najaxeen waxay yidhahdeen ilaah rasuulkiisa ayaanu doorannay bay yidhahdeen maalintaasuu nebigu yar cadhooday maalintiina nebigu dumarkiisa uu ka aamusay macaytamin xataa marka nebigu yar cadhooday wuxuu odhan jiray yaa xabsa itaqi yaa caaisha itaqi illaah odhan jiray inaku laakiin maanta eraydeen isticmaallaa bay kula tahay markii saxaabadu dagaalkii khaybar ay yuhuudda ku soo jebiyeen dadkii sabiga ahaayee ee la qaaday magaalada madiine lagula soo noqday gabadhi ugu quruxda badnayd baa nebiga loo doorbidoo nebiga la siiyey waa safiyata bintu xuyey umulmuminiin radia allaahu canha markaaba saxaabadu ku yidhahdeen nebi allow dadkii aan soo qaadanay gabadha ugu qurux badan ayaan adiga ku daynay ku yidhahdeen qaada nebi allow ila zamankaasi dadka markay ciidan markay dagaal qaadaan ee ciidankii kale gaalada ay jebiyaan ee raggii ay noqdaan wax la laayey iyo wax dhaawacmay iyo wax baxsade ay noqdaan iyo wax la soo xidhay ay noqdaan eheladii iyo reerihii raggaa iyo waddankaa dhan ku abuurnaa saynan u dayacmin ayaa shareecadda islaamku waxay ka dhigtay haniima sabya sabya in la soo qaada dadka markaasi oo dadka muslimiinta markaas cadaaladda loogu qaybiyo marka waxaa dhacaysa nin in laba qof la siiyo mid saddex la siiyo mid afar la siiyo mid la siiyo ninba dee inta qiyaasta ku dhacda la siiyo dee haddana dagaal kalaa la baxaye um, gaalada waa laga guulaysanayo guusha islaamkay la socotaa magaalooyin dhan oo ubad iyo dumar ku hadheen baa la soo qaaday iyo dadkii waaweynaa si dadkaasi mas-uuliyaddoodu cillo ay ugu dhicine u dayacmin ayuu markaa nebigu intay soo qaadaan saxaabadu ayaa muslimiinta loo qaybinayaa wamaa malakat aymaanukum weeyaan xaasaskaasina waxaa la odhanayaa waa dumarkoogii waa iska guursanayaan waa iska qabayaanoo waxay dhalaanna waa ubad muslima marka haweenaydaas oo aad u qurux badnayd baa nebiga la siiyey markaabuu nebigu u yimida caaisha iyo xafsa wuxu uhi gabadhaaba laygu deeqoo la ii keene dee caroos baan ahay gelbiye buui gabadhan orda iisii diyaariya markaasay u tegeen mar alli markay u galeen waaba gabadh qurux badanba ka wada qurux badanba iyo way sheeqisayba xafsiya caaishana way is eegeen labadaasina dhinac bay ka wada socdeen moogtahay oo dumarka nebiga baa layidhi qaarna caashay xafsaa dhinac u hogaaminaysay qaarka kalena umusalama hogaaminaysay baa layidhi iyo jaweriya markaasay sidaa u eegeen yidhahd walle tan hadduu nebigu caawa la seexdo dib dambey nii xasuusanba maayo markaabay waa u soo hagaajiyeen way ka soo noqdeen xabsaa nebiga ka hor timid xabsa bal ka waran yaa rasuul allah dee way aroosadii way kaa horeysaayo waan kuu hagaajinee bal hore u soco hore u soco hay maxaad aragtay dee yahuudiyad baan arkay bal hore u soco bay ku tiri haddana caaisha ka hor timidoo cadhaysan caaisha waa sii hooynayaa bal ka waran wuxuu waa lagaa horreeyaae dee ka warran maxaad aragtay dee yahuudiyad baan arkay ordog markaa buu nebigu uhi yaa caaisha itaqi illaah waa muslimad gabadhu buu yidhi yaa rasuul allah waa yahuudiyadeeda u teg bay ku tidhi markaasuu nebigu u yimid toddoba cisho markaa la jooga iyadii markaabay soo buuqdaan dumarku maalinkiina nebigu ragguu la joogaa iyadana markaa dumarka ayaa u imanayo markaa waa caroosadii waa la maaweelinayaa safiyata bintu xuyey buu nebigu habeen u hoyday iyadoo ooyeysa bal sida nebigu dumarkiisa ula dhaqmaya u kala ilaalinayay markaa buu nebigu sal alla alay slam ku yihi maxaa ku helood la ooyeysaa markaa bay yaa rasuul allah dumarkaaga qaarkood markay ii yimaadaan waxay leeyihiin waa yahuudiyad waa tuma iyo tuma waa caaisha iyo xafsa radi allaahu canhum markaabuu nebigu hi dee u jawaab dee maxaan ugu jawaabaa waa runtoodu ana naag yahuudiyad aan ah iyakuna waa gabdho carbeeyade gabdho carbeed weeyaane markaabuu nebigu ku yidhi saad ugu jawaabaysa anigaa kuu sheegay kolka yahuudiyaddii ay ku yidhahdaan waxaad ku tidhaahdaa nayaaday dhegaysta aniga aabbahay nebi buu ahaa adeerkayna nebi buu ahaa zawjkayguna waa nebi maxamed bal naagta intaasoo nebi la xidhiidee la xidhiidh la yeelatay iska soo dhex saara ku dha ku yidhi nebigu aabbaheed waa nebi baa la yidhi oo nebi haaruun bay ku abtirsanaysay adeerkeedna marka ayuu noqonayaa muusa kaliimullah zawjkeeguna waa moxamed calayhi salaatu wassalaam markaasay habeenkiibu markaa nebigu ku soo hoyday safiya markaa idhaye safiyay maanta farxad baa kaa muuqatay bal waran walle dumarkaaga sidaan maanta u gala bay tiri nebi allow dee waan ku xidhay bay tihi khalaas intii aad ii sheegtay un baan ku idhiyo way is eegeegeenun waxaan ku idhi un naa maalin walba aniga yahuudiyad baad iila soo taagantihiin ood ila timaadaan oo yahuudiyad un baad igu haysaane aniga aabbahay horta ma taqaanaan maya waa haaruun haaruun baan ku abtirsada anigu waa nebi adeerkayna waa muusa kaliimullah waa nebi zawjkayguna waa muxamed waa nebi waan ogahay ninka nebi inuu ini qabo laakiin baad naagta nebi ku abtirsateen aniga ahayn ku soo sheegay bay tii halkaa soo dhiga waxay tihi maalintiiba ugu dambaysay dumarkii nebi maxamed oo ku hadal qaadayo inay yidhahdaan yahuudiyad khuluqda inakana akhlaaqda allah siiyo saasuu nebigu xaasaskiisa ula mucaamaloonayay uu kala ilaalinayey bacd kutub ku taala tu kalaa nebiga la siiyey markaasaa way u galeen dumarkii nebigu markaasay arkeen quruxdeeda iyo jamaalkeega markaasay tini nebiga marka la salaamayo xaa lagu salaamaa luqada carabiga anugu ma aqaanay bay ku tidhi markaasay ku yidhahdeen markuu nebigu kuu soo galo habeenka adda waa caroos oo kugu soo hoydo nebiga waxaa lagu salaamaa yaa rasuula allah acuudu billaahi minka <laughs> yaa rasuula allah ilaahay baan kaa magan galay markaasu laqad cudta cadiiman buu nebigu uhi ilaahii weynaa baad iga magan gashee marba haddaad ilaahay iga magan gasho aniga xaasii noqoni mayside oradoo dadkiina u teg buu nebigu ku iska sii daayo taana markaa buu nebigu ihi dumarkaas sida ii galeen bal eeg caawa ma dagaalamin ma cadhoonin kaftan badnaa calayhi salaatu wasalaam ilaahu akhlaaqda inankanana sii ikhwaanii waxaan ka wadaa xataa tarbiyadda awlaadda nebigu siduu u tarbiyadaynaayey khudbadda mambarka isagoo taagan buu arkay nebigu xasan iyo xuseen oo yaacayo soo galay maskiidka uu ka dhaadhacay mambarkii nebigu labadoodiibuu soo xambaaray mixraabkuu nebigu la yimiday mambarkii dusheedii wuxuu hi labadaa markaan arka ma joogi kara buu hayla yaabine buu yidhi ilaahow labadaa waan jecelahay cidda jeclaatana jeclow cidda labadaa nacdana ilaahow nac buu nebigu yihi labaduu nebigu sidaa ugu jeclaa ummaddiisa ummaddani maxay ugu abaalgudday mataqaanaan labadiiba waa la dilay xuseenna qoortaa laga gooyey xasanna sun baa lagu dilay sun sun maxabadii ahlalbeytkana shiicadu waa taa la weecatay bukdigii ahlalbeytka ay nacbaayeen khawaarijiintuna waa kuwa diinta sida leebka uga baxa qaansada waa kuwa uga baxay waa cali iyo qoyskiisa shiicana cali maxabadiisay ku gaalowday khawaarijiintuna nacaybka cali ee helbeydka ay necab yihiin ayay ku gaaloobeenee daaqadda kaga baxeen labadaasuu nebigu yihi ma joogi kara markaan arkee ilaahow ninkii jeclaadana jeclow ninkii nacana ilaahow nac salaadda isagoo tukanaya hadduu yimaado xusayn uu nebiga dhabarka ka fuulo nebigu sujuudda unbuu dheeraysanaya la yidhi waa sunnaha markuu nebigu tukanayo xuseenno dhabarka nebigu unbuu iska dul fadhin ku ciyaaraya dhinac nebigu xuseenna uu ciyaarsiinayaa xagga qalbigana nebigu iyuu kaga xidhan yahay ilaahay buu kaga xidhan yahay wuu dhunkaday wuu dhunkaday xaabas bnu laqrac nin reer miya ayaa nebiga u yimid oo yidhi yaa rasuul ubadka ma ciyaalka maad dhunkataa haa waan dhunkanaa buu yidhi waa ubadkeennii wallaa anu toban wiil baan dhalo wali midna kama dhunkan buu yidhi markaa buu yidhi dee maxaan kuu samayn haddii qalbiga ilahay raxmaddaadi uu ka saaray maxaan kuu sameeyaa haddii ilaahay qalbigaaga uu naxariistii uu ka saaray maxaan kuu sameeyaa buu nebigu yidhi man laa yarxam laa yurxam ninka aanan naxariisan buu nebigu yidhi ilaahay isagana uma naxariisto cumar binu khadaab siiradiisa waxaa ku taalla isagana nin saxaabada ka mid a ah cumar u yimid oo yidhi anigana maaragtaane dowladda islaamku waata ballaaratee madax iga dhig oo magaalo waali iiga dhig oo magaalo ii dhiib markaasuu cumar ku yidhi radia allaahu canhu waa runtaa waa hagaag waad u qalantaa in magaalo laguu dhiibo laakiin noodkaad ku shaqo tegaysa baraa kuu diyaarinaya subaxda igu soo gallaha buu ka yidhi wuxuu yimid cumar binu khadaab oo ciyaalkii uu dhalay iyo kuwii awowga u ahaa la ciyaarayo oo dhunkanayaan oo isna uu dhunkanayo markaasuu yaa amiir almuminiin oo ciyaalka yaryar ma la dhunkadaa markaasuu ha si ubadkayga ma wallaahi anuu weli ciyaalkayga midna ma dhunkan buu yihi markaasuu cumar ku yihi warqaddaan kuu dhiibay bal ii soo uu ka qaaday uu ka jeexjeexa aqalkaaga fadhiisa buu ka yidhi oo reerkaaga u naxariiso horta reerkaagii baad u naxariisan weydaye ilmahaagiiye sideed ummad ugu naxariisan buu ka yidhi ninka mas-uul noqonaya waa inuu ahaadaa nin cadaalad samaynaya ninka mas-uul ummaddan u noqdo doonaya waa inuu ahaadaa nin naxariis badan ninka mas-uul noqonaya waa inuu ahaadaa nin ummadda ka fikiraya mustaqbalka ummadda ka fikiraya taasay haayeen saxaabada rasuulku iyo nebi maxamed sal lay slam awlaadooda wakti bay ku bixinayeen diintay ku tarbiyadeynayeen inaku maanta waxaa leenahay ilmihii iskuulna waa dhigtaa dugsi qur-aanna uu dhigtaa macalinka dhabtu waa hooyada iyo aabbaha hadday labada gurigooda ay ku hagaagaan dhexdiisa oo ubadkooga guriga ku tarbiyadeeyaan ilmuhu tarbiyadda aqalka uu ka soo qaato bannaanka ula soo baxaya maalin dhaweytaan sheegayey cabdulqaadir jaylani allah u naxariiste siiradiisa waxaa ku taalla isagoo yar agoon buu ahaayo yaraan buu aabbihii kaga dhintay hooyadii baa dhaqaale intay soo siisay ku tidhi safarkaa magaalada u socda raaco orodoo cilmiga culummada ka soo baro safarkii iyo dadkii uu la socday ayaa niman tuugo mooryaana dhexda u galay daedna markaasa waa habeen madow qof walba markaa wixii uu sahay haystay wey lacagu haystay buu qarsanaya markaas marka tuuggii horreeyeysa baa qabtay isagii oo yidhi waryaa yaroowe maxaad haystaa adu marka lacag badan buu sheegay soo saar oo u dhiibay waa lacag aad u badan waa maxay lacagta intan leg hooyadii ba ay siisay oo xaggeed la tegaysa daalib alcilmi baan ahoo magaaladan tegayo xalaqaadka masaajidda ka socdaan ku taxmaya deedna waa masaariiftaydii sanawaad aan cuni lahaayo hooyadii ba ay siisay oo dadku waa kuwa wuxuuga qarqarsanaya naga qarsanaye adu maxaad waxaaga ula dhumo weydood meel adag u gashan weyday wuxuu ihi hooyaday baa igula dardaaranto igu tidhi weligaa been ha sheegin haddaad beenalow noqotaa ilaahayna uu ku nici bini aadamkuna way ku nacayaane war beenaalaha xataa gaaladu may jeceshahay ya beenaalaha cidna ma jeclo daalimka cidna ma jeclo ballanbaajiyaha dadku ma jeclo tuugga dadku ma jeclo caaqul waalideynka dadku ma jeclo mufsidka dadku ma jeclo hooyaday baa igu tidhi buu yidhi weligaa been ha sheegin haddaad beenaala noqotaa ilaahayna uu ku nici bini aadamkuna way ku nacayaan u ooye ninkii gacantuu qabtay tuugiinta tuugii ugu weynaabuu u geeyey bal ilmahan wuxuu leeyahy dhegeyso u dhegeysta kiina u ooyey maxaad la oydeyn baa lagu yidhi tuugii tuugiinta ugu weynaa wuxuu yidhi hadday hooyaday hooyadii la mid noqon lahayd aniga hooyaday hadday hooyadii la mid noqon lahayd aniguna tuug ma noqdeen buu yidhi bal fiirso tarbiyadda waalidku ilmaha saamayn bay ku yeelataa tarbiyadda waalidku mustaqbalka ubadkayna hagaajisaa maanta inaku markaan aabbayaasha ka sheekaynayno maxaan idhahnaa maynaga fiicnahay mise waan ka fiicannahay bal sheega de say nooga ficnayn innakaa ka oqon badane oo ka ree magaalsane heeg way kinaga dadnama ficnaayeen xataa sida maanta innaku aan diinta aan u maqallay ee culammadu ay nakay noogu dadaaleen iyo kamaa loogu dadaalay may helin ma helin konton sano ka hor soddon sano ka hor saxwada maanta inaku aan haysanno iyo dacwadda iyo culummada iyo maaragtaan ijtimaacyada iyo khayrka socda iyo kumay helin inakaa ka jaamacado fiican inakaa ka oqoon badan inakaa technoloji soo gaadhnay maanta inakaa ka aqalo qurux badan inakaa ka muwaasalaad fiican inakaa ka itisaalaad wanaagsan adduunka daafeega kii joogay ayaad maqaliya muuqaal imika sida aad u daawanaysa haddadan way la socdaan baan u dadka adduunka jooga way dhegaysanayaan dadnimada iyakaa naga fiicnaa laakiin xagga maatariyaalka inagaa ka maatariyal badan haddaad leedahay aabbayaashayo ayakoo teknolojiga inagu maanta aan haysaneen soo gaarhnay iyakoo aanan soo gaadhin ayay naga dadnimo fiicnaayen haddaan leenahay kuwa inaku aan dhali doono say noqon doonaan bay kula tahay kuwa aad dhali doonto sidee noqonaya kuwa anugu aan dhale siday ku damay doonaan kuwan dhale kuwa si dhali doonaan siday noqon doonaan bay kula tahay macallin carab jabo quu lahaa ardaydu u dhegayay alifka alibata ra markuu gaadhay ra carab zabaquu leeya ra ma karo la buu yidha la ardaydu maxay odhanayaan bal sheega de la un bay odhanayaan markaasuu le aniga idhaama la dhahada la un bay yidhahdaan <laughs> say u dhaamayaanba war aniga iga roonaada buu kule carab zabaqaan qabaaye la dhahada la un bay yidhahdaan <laughs> maanta zamankan waa zaman adag runtii maantaan ku dhex jirno ciyaalkeenni waxaan lena war bal naga roonaada maxay kaa roonaanayaan iyo aalaadkanay soo gaadheen waalane ee boqolkii sagaal iyo sagaashan fasaadkii lasoo dhexgeliyey soo gaadheen qaar baa ku indhabeela sidaasaa undhaha ugu daawanayo ku indhabeelay maxaad ilmo yar ula yaabiba dadkii waaweynaababa maanta ayaa maskaxdoodii bedelantee oday iyo islaan aqal intay ku wada hoydeen ciyaalkiina iska seexiyeen ishaleelel ka waran <laughs> isna facebook buu xagga ula jeestay iyadna faasiq buugba xagga ula jeesatay mid baa la sheegay waagiiba ugu barya labadoodii markaasuu yidhi na maxaad caawo dhan ku mashquulsanayd markaabat adiguba xaggeed ku jirta caawo meel kalumaad ku jirte <laughs> waa dadkii waaweynaa halkaa hadday marayaan dhallinyarada markaa maxaan kala yaabaynaa kuwa maanta sida kuwa nool ee qaar ee zamankan dhallinyaradan dhallay hadday waxaas soo gaadheen ee ku mashquuleen ee ku indhabeeleen oo ku caqli beeleen kuway dhali doonaanna bal ka warrama dadnimo markii la eego dadkii hore inaga dadnama ficna waayo been ma sheegi jirin iyaku ballan ma baajin jirin qabiil wax la yidhahdaan iyaku may oqon gaalna iskumayda dhejinayn gaalna he iskumayda dhejinayn innaguna maanta dad baa ku ducaysanaya mid baa beri mid xashka u socda ku yidhi wanima meeshii ficneeda caraf aad u socotaa iyo ducada igu soo dar markaas maxaa kugu soo duceeya balsheeg wuxuu hi akha ciyaalkii labana dibadday u baxday laba unbaa igu hadhee labadaana fiisihii baan u xereeyey inuu ilaahay u fudaydiyo iiu soo ducee buu yidhi <laughs> yowma carafa ayuu leeya ilaahu ciyaalkayga halkaa ku gur ilaahw ninkaasaa i soo faree ducadaa ciyaalkiisa halkaa u gee war dadnimadii mee dadnimadii mee aawe dareenkii aawe caqligii xataa cilmigii markaan ku soconi weyne sharcigii ilaahay caqligeygiina maanta muslimiinta kuma socdon caqli dad kale ay leeyihin baan ku soconnaa maanta marka dadka inaga dambeeya inaan waddo u jeexno soo maaha say u roonaadaanu bal say u badbaadaan mise waan ku daawanaa alii warraba maan ku daawanaa mise waxaan qaadnaa dadaal ku saabsan sidaan inakuna nafteenna u badbaadin lahayn ubadkan dhalayna ay u badbaadi lahaayeen ubadka ay dhalaana ay u badbaadi lahaayeen soo inaan qaadno soo maaha umu sulaym radia allaahu canha markuu nebigu madiinata almunawara uu yimiday inankeeda anas bay nebiga u keentay tidhi yaa rasuula allah islaan maskiinadoo faqiiradaan hay ayaan hay ayaan hay ayaan ahay waxaan kugu soo dhoweeye ma haysto laakiin waladkan baarigaa ilaahay i siiye ha kuu adeega iga qabsa bay ku tidhi way bixisay waqaf diinta ha kaa barto nebi ilaahay soo diray baa tahoo barakaysane ha kuu adeega adiga maalintuu nebigu dhimanayana way dul timid yaa rasuul allah adigan iska bukee khaadimkaaga anas ma u ducaysay biyay ku tidhi markaabuu nebigu waan uducayn u ducee nebi allow markaasuu nebigu ugu duceeyey saddex shay ilaahu xoolihiisana barakee buu yidhi cimrigiisana barakee awlaaddiisana barakee anas bnu maalig wuxuu noqday saxaabada ninka ugu cimri dheeraa ugu dambeeye dhintay buu noqday baa la yidhi waxaa kaluu noqday meesha uu joogo muslimiinta ku nool ninka ugu xoolo badan buu noqday waxaa kaluu yidhi boqol anigu aan dhalay buu yidhi godkaan ku rido waan aaso shafeec baan ku aasay boqol iyo labaatan wiilna waan la cunteeyey buu yidhi waana ducadii nebiga buu yidhi taas ummu sulaym way fahamtay mustaqbalka inankeygu wuxuu ku hagaagi karaa waa inuu nebi maxamed uu adeego calayhi salaatu wasalaam iyo markuu nebigu xanuunkuu la dhiman doono uu la dhacayna intay u timiday tiri nebi allow khaadimkaaga ma u ducaysay u ducee nebi allow inankaygaas mustaqbalku waa taas haddaan doonayno inaan inaku hagaagno ilmaheennu na noo toosaan ilmahaan dhalnay ilmahay sii dhalaanna ay noo hagaagaan haddaan doonayno waa inaan nolosheennan aan ku noolaan wax ka bedelo weeyaan qaaradda amrica annakoo beri jamaacada ayaa qiso cajiiba la iga sheegay gobolkan la yidhahda massachusetts boston magaalada boston ru'asaau lkana'is kaniisadaha ku yaalla statekaas ayaa shir bay ku galeen magaalada boston waxay ka shirayeen dadkan qaxootiga een ka keennay soomaaliya miyaa ku najaxnay oo muraadkaan ka lahayn ma ka gaadhnay mise waa ku khasaarnay markaasay hadleen waxay idhahdeen waa ku khasaarnay ile dadkan qaxootiga dhaqaalaha lagu qaadaya yaa bixiya kaniisadaha soo bixiya markay dalkaa galana kaniisadaha istiqbaalo ogow waan ku khasaarnay buu yidhi mid wuxuu yidhi waxaan ugu khasaarnay madaaristii qur-aankay fureen masaajiddii bay dhiseen xijaabkiiyo shacair islaam bay muujiyeen kaniisadihii bay naga iibsadeen masaajid u badileen aadaankiibaa gobol walba ka baxaya shacaa'ir alislaam dhallinyaradoodu garhkii iyo khamiiskiibayay muujiyeen waa ku khasaarnay ku kala hadloo yidhi may kuma khasaarin e borosasku meel fiican buu socdaa buuhi meel fiican si fiican bay ula haystaan buu yidhi waayo kuwa annaku aan keennay iyo kuwa waaweyn uma soconno kuwa ay gacanta haysteenay laalaadinayeene la yimaadeene dalka ku soo dhashayna uma soconno kuwa ku dha kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuway ku dhali doonaanna uma soconno jiilka afraad baan u soconnaa buuhi ku dhalan doona maraykaniya labaad kuwaabaa kaniis masaajidda ay kuwani kaniisadaha kuwani masaajidda ay ka dhiseen kuwaabaa ku soo celin doona buu yidhi maxay kaniisado la islama gaadhin ba imika yaa isla gaadhayba lix sano toban sano sideed sano iyakoo joogay bedelmeenba dadkii dhulkaa naga tago o dhan intii ilaahay u naxariisatayna ee damiirka iyo dareenka lahayd ee duca hora ee u sabaqdayna waa kuwan dhashoodii kala soo yaacaya la yskala imay waxaaba la ysla laba sano ka hor annagoo xajka joogna ayaa subermarket halka ay rajab uti degan yihiin u dhowaa ayaa xilliga fajarkii aan ka soo baxnay salaadii waxaan iskugu imana dhallinyar wadanka u dhalata maka mukarama ku dhalata maka ree makaa oo surwaalla gaagaaban qabta maxayga xidhan yihiin surwaal gaaban baabuurkana miusig baa ka baxayo bug bac oday baa yaabay saaswar xuseen suaana kaalay buu hi he meeshanaan joogno ma baris baa buhi mise waa maka reer jabuuti baris bay tagaane markaasaan ku hi may waa makata almukarama xaafada zaahir baan joognaa markaasu dhashani ma kuwo dibadda ka yimiday oo meesha kusoo qaldameba mise waa degaanka dhulkan markaasaan ku hi waa weydiinba mid baan weydiiye minayna min maka ah, mawaalid maka amta mawaalid maka waa makaa ku dhashay buu leeyahay baan ka idhi markaasuu madaxa qabsaday oday oday dareen dareen labu hayo fikiraya moogta oo daaciya wuxuu hi waxaad ku tidhaahdaa surwaalkan gaabane hadda ininku aad maka dhexdeeda ku wadataan annaka dadkayaga iyo dalkayagu sagaashameeyadii baa laga soo gudbay buu ihi shan iyo sagaashankii halkii reer jabuuti ay marayeen ku dheh ayaad ininku maanta maraysaan reer makayo makaa la badilay kuwii tegey markaa maxaad ka waraysan kii riyaad ku dhashaa la badilay kii madiine ku dhashay baa la badilay bilaad alislaam qaxra alislaamkii ku dhashay ayaa la bedelay sidee laguu bedelay waa la fikiraya waa lagugu soo maqan yahay adiga inakuna maanta waan hurdaa maanta inaan hurdada ka kacna loo baahan yahay markaas oo diintan ilaahayna siiyey ubadkeenna ku tarbiyadayno raggeenna waaweyne akhyaartuna aan dacwaddiiyo dadaalka diinta aan isku taagno waayo haddaan diinta u gargaarno ilaahay ballan buu noo qaado wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu in tansuru اllaha yansurkum wayuhabbit aqdaamakum baa ilaahay yidhi kuwii ilaahay nebiga rumeeyeyow haddaad ii gargaartaan baa ilaahay yidhi oo diintayda u gargaartaan aniguna waan inii gargaarayaa gommadihiinnana xaqa ku sugayaa baa ilaahay yidhi haddaan ilaahay diintiisa u gargaarno yaa noo gargaaraya war gargaarka ilaahay kaaga baahan yahay waa maxay adigoo daciifa waxay ka dhigan tahay haddaad diinta kor u qaadaan haddaad diinta ininku ku dhaqantaan هداد ولاليهن المسلمين تؤنس تحيسان هداد أبتكين الدين تبرتان هداد دين قوة دغنتان هداد دين تكتشتان هداد دين تدغاليهن كوب حسان هداد مدارستي مساجدي دعوتي خيرك أضف قيسان الدين تإلهي كش قيسان إلهي بلا نو نيجر جاريا زلزال كستود عالمك فذنت كستود ما دنا ندغاجين كريم مسيح لغيهنا قمدهنا أنا حق بإلهي fitnad baa soo socota la dhaa dajaal muuminka dajaal waxba ka qaadi maayo ogow marka walaalayaal waxaan kusoo gebagabeynayaa naseexadaydaas dhegaystayaal diineed oo wanaagsan waxaa ka fiican shaqaalo diineed oo wanaagsan ar maxaa ka fiican nin baa la marti qaaday wuxuu yidhi nimanka maantana marti qaaday way mahadsan yihiin haye laakiin ninka berrina marti qaadi doonaa kasii mahadsan buu yidhi saad masjidka usoo camirteen waxaan ileenahay waad mahadsantihiin jazaakum allahu khayr laakiin waxaa ka sii mahadsan oo aad ugu sii farxaynaa ninka ilaahay dartii u baxa ee habeenka jimcaha markaska ee baytulmaal intuu yimaado diinta dadaalkayga qaybta kaga aadan ka qaata waryaadahayn haddaan maanta innaku aan xaqa ka hadli weyno baadilkaa lagugu yeedhi haddaad masaajidda camiri weyno maqaayadaad camiri haddaad muslimiinta aad xoojini weydid oo muslimiinta culammada iyo ducaadda garab u noqoni weydid dadka baadilka iyo siyaasadda iyo qabyaaladda ka shaqeeya kuwaabaad hiil u noqonaysaa lidaalika sidaa daraaddeed insha allah wadaniyooda inaan wakhtigeenna dhaqaalaheenna ilaahayna geliyey inaan diinteenna ugu gargaarno siday doontaba hanu isticmaalle yaa sidaa niyoonaya insha allah dembigeenna allaha dhaaf dembiga waalidiinteenna allaha dhaaf diinta allah inoo macaneeyo maralkeenna allaha shaafiyo mowtaadkeena allah u naxariisto amniga iyo iimaankana allah inoo siyaadiyo dadkan wadanka nagula noole kale diinta aan nahayna ilaahay hidaayadda ha ku galladaysto abwaab alhidaaya allah u furo muslimiintana baaba towba allah inoo furo muslimiintana albaabka towbadda allah noo furo gaaladana albaabka hidaayadda allah inoo furo dadkeenna luqadeena ku hadlaya dibadaha nagaga maqanna meesha ay joogaan allah inoogu ilaaliyo diintooda allah ku ilaaliyo caqiidada allah u ilaaliyo shareecadooda islaamka allaha u ilaaliyo kuwa la bedelo ilaahay kama dhigee kuwa iyaku wax bedela allaha ka dhigo nin walba oo kurbaysanna kurbada halka ka haysta allaha ka qaado qaar baa naga xanuunsan oo caafimaad noogu duceeya mar walba leh caafimaad sariica allaha siiyo mid walba muraadkiisoo macsilana gacanta midig allaha ka siiyo istiqaamana allahayna siiyo khaatimadan allahaynoo hagaajiyo cadaab alqabr iyo cadaab almaxshar iyo cadaab annaar allah inaga badbaadiyo firdows alacla allahaynagu deeqo jiwaar alxabiib calayh salat salaam allah ina geeyo muxamed calayh salat salaam xawdkiisa allah inagu arooriyo hadigiisina allah inagu dilo istiqaamiya qabuuleedna allah ina siiyo hada wabiاllahi towfiiq salى اllahu calى nabiyina muxamed